ليش ايش طلعين هذا؟ بس من حامي؟ امم ايه ايه, إيه. من هنا ياك نزل بس نصفه بس قفزته <laughs> مره كان عبد اخي قال لي